ugutoza gukomeye ugutoza gukomeye ugutoza gukomeye ugutoza gukomeye ugutoza gukomeye na misaka kigeze kugera daniyeli kuko bo atari yaremeye nawe nyine kunamira igishushanyo bakamutera mu bwoko bw'intare ngo nebukadinezari aravuga ati ibi bintu hamwe n'uwo nkabikora daniyeli ari ngaha abasore b'abaheburayo ntabwo babyemera kuko daniyeli bamufata nk'umuntu akomeye cyane yari umuntu ibyo yabona yagaruka akabibwira umwami dore namwe ndababwira yarota ibikoko bine nebukadinezari akarota za nyamaswa zine bari bamaze kutwigisha iya mbere yari iki intare yegeranye ubwami bw'iki bw'ababuroni iya kabiri yari iki iki ingwe yegeranye hmm. iki iya gatatu yari iki ibyubu ngo yagutse ifise mu mikaka yayo ngo harimo imbavu yegeranye iki ubwami bw'abagiriki niko ne igira kane yitwa drago iyo nyamaswa ngo ku mutwe wayo daniyeli mutera ubwoba ngo yari ivuye mu nyanja maze ngo imaze kumutera ubwoba daniyeli icyo gikoko amaze kukibona icyo gisimba we mwabona ku mutwe wacyo hari amahema gahe amahema gahe yari ifite amahema cumi agize ngo yite yose abona atatu yose aragiye abonekamo akandi gahembe gato cyane kusa maze ngo kumehema kamaze guhishira hejuru wakari gafise umutwe nk'umuntu gatangura guhema daniyeli ngo bimutera izo nzozi nebukadinezari amaze kuzerekwa nta kindi kintu yabonye abona neza yuko bimuteye ubwoba ngo bituma avuga ati yewe daniyeli sobanura izi nzozi kuko n'abarotsi n'abapfumu bari bamaze kunanirwa ngo benshi bari bagiye kwicwa maze ngo bagatera umuntu w'imana daniyeli imana zitabonwa maze ngo daniyeli nta kindi kintu yakoze atanguye gusobanura izo nzozi nebukadinezari atangura kumutima aramubwira ati nyamara nebukadinezari ngenda kubwira amagambo akomeye cyane iyi ntare igereranya neza neza ubwami bwawe nebukadinezari atoya da ko rero iyi ntare igereranya ubwami bwanjye yari umwami yikakisha ngo aca aragenda guhera ku kintu cyose gikomeye n'ingoro y'ibwami n'inzu zose zikomakomeye ashyira ko igishushanyo cy'intare byasobanuwe neza yuko ubwami bw'irungu buzakwabaho by'iteka ryose turi kumwe imana ati uri kunkinisha njyewe uwanjye nta mikino ndi imana imana imaze kuvuga amagambo akomeye nebukadinezari arasubira ararota arota ikindi gishushanyo kirekire cyawe abona gifite izahabu mu mutwe abona gifite ifeza abona gifite umuringa maze abona hepfo mu maguru n'ibyuma n'ibumba bitazafatana maze ngo abone ibuye rikomeye cyane rivuye hejuru ryikubita kuri yo riragisenya nebukadinezari bimutera ubwoba yongera guhamagara dariyeri ahamagaje bakabanye bakananirwa daniyeli akamusobanurira ubwo buhanuzi yongera kwereka neza yuko umutwe w'izahabu nta kimugereranya eh, ngo buzaba ubwami bwe buzakwamaho iteka ryose nebukadinezari ati waba ubizi satani ariko arakorera mu nebukadinezari ngo aragenda nawe nyine abumba igishushanyo cyasa na cya kindi arakimanukana mu kiyaya gikomeye cyane bita icadura agishyize muri mu kiyaya cyandura aravuga ati ndabinginze abantu bose bazaze kugisenga ishari bwoko bw'imana ryatanguye kera nubona bakugiriye ishari abo mubana cyangwa abo mukorana wowe uzavuga ati turiya ibi bya kera hari ibintu byari biri muri za kaminuza si baburoni muri kaminuza y'i ni vasiti murahumva muri univerisite aho hantu ngo abo basore b'abaheburayo ba sadaraki ba zariya ngo bari basanzwe bafise ubwenge ba ngo basumbya umuntu agusumbya inshuro ijana mu ishuri yarose amanota ijana wowe warosa angahe mwana igufashe cyane bibiriya yanjye ndayikura byumvikana neza yuko ba meshake n'abasaduraka n'abadamego bobo ngiyo baronka amanota ijana abo kabanda y'ukazi na zari bimvukira b'ibabuloni kumugirira ishyari no mu ruganda zubonye umuntu abusumbya abakiriya siko bizabigendaga mwabakenyezi mwe ero maze batangura kubagirira ishyari ariko ngo bari barinze aya magambo akomeye cyane bakiri iwabo batarabyongera hadusome amagambo bari barigishijwe aho hantu yego cyane ibiza n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru cyane hasi ku isi cyane mu mazi yo mu biyaga ntuzu byikubita imbere ntuzu bisabe kuko jewe uhoraho imana yawe ni imana ifuha mpora abana ibigabitanyo by'abase nkageza ku runganwe rugira gatatu no ku rugira kane rw'abanyanka urakoze cyane ibyiza bya kangahe eh, bya kabiri byababutsa ko batagomba gusenga ibishushanyo banyigishwa bari iwabo ijambo ry'imana narikunda cyane hari amagambo avuga ngo ngo ryari ryakajijwe inshuro gusenga iki gishushanyo ndabinginze bari buze gutererwa mu itanura ry'umuriro itanure ry'umuriro rirakazwa ubwa mbere baratangura rero zananga za supanya bya bikoresho byose imyironge amafirimbi baravuga ati barakubita bakubita ikera ibigabo byose bimaze gupfukama sandaraki na bisake na baguma baragenje gute baguma barahagaze nebukadinezari ati ndabingize ndazi ko muri abantu b'imana hasi dore ryatanura n'akaze cyane rirabarindiriye namwe ndabinginze bwoko bw'imana mukumva bibuze mufume basi mugenza mute mwuname kuri sisiteme ba baca barahaguruka baratangura bambwira ati ntitwakubwiye mwamitegereze ntabwo bakwitayeho basuzuguye bagaye itegeko ryawe ndakwinginze bate muri tanure barasubira reka twongere uko bapfukama sadarake na mishake na bedenego barageza gute barahagaze hari ikintu cyanejeje umusomyi umwe yanyandikiye igitabo nasomye ngo mu ijuru inama ikirakorana mu ijuru inama irageza gute iyo umwasi ari imbere yawe iyo uri kuhura n'amageragezwa mu ijuru inama yabigeza gute ntabikorana ngo inama imana iriruka cyane iza kurondera umumarayika w'umuserafi ngo iramubaza ati gushyika mu isi uraza gukoresha umwanya ungana gute sadaraki na mishaka na medanago abana banjye bagira barimbuke urakoresha umwanya ungana gute umumarayika tekada yewe ndanyaruka cyane ndibuze gukoresha umwanya n'inusu nako umunota n'igice nzobashyitse mwari gatanure imana ati da mu munota n'igice nabonye ko nebukadinezari yakorewemo na satani imbaraga yamaze kudunga cyane baraba imana ngo isubira ku marayika wa kabiri iramubaza ati yewe wa mumarayika we wowe nakwizeye kunyaruka urakoresha umwanya ungana gute ati yewe umwanya aza gukoresha ndibuze gukoresha isaha kugira ngo ntabare sadarake na mishake na bedenego imana irababara cyane ati sadarake na mishake baraba barimbutse imana ngo isubire inyuma iza kuraba yesu yesu iramubura hareruya yesu irageza gute iza kureba yesu yesu iramubura yesu yari hehe yari yamaze kumanuka mu itanura ry'umuriro maze yesu abwira umuriro ati tuza tuza ceceka ugiye kwakira mbere hareruya amagambo aranezeza ngo yesu yari yamaze guhindura umuriro amasi ngo maze baraterura iyo satani yakugubiye satani yaguhagurukiye mu byo baguteze yesu aribwira ati tuza sha wa mbona uzaba maze ngo umuriro ucika amazi baterura sadaraki na mishaka na bedenego ngo babatererayo bagize ngo babatererayo umuriro bahura nawe usohoka babandi babatererayo basanga harakonje baratangura baratembera barasenga basanga y'uwundi muntu uwo muntu basanze yari basanze yesu kirisito yamaze gushikayo mu mageragezwa yawe ugiye gusanga yesu muri ayo mageragezwa maze nta kindi kintu cyakurikiye ubwoko bw'imana nebukadinezari mbasha gusura amubwira ati sanze hariyo abantu bangahe oh, ngo sanze hariyo bane ngo kandi bane bariyo umwe ni umwana w'iki imbere yacu nawe neza ni iryo gusenga ni iryo kugenza gute ndasubira muri aya maraya tujya twambika ubusa nta rindi agiye kuduteza imbere n'indi geragezwa ntaho waribona ni ugusenga kugeza gute <laughs> bwira mugenzi wawe ati maraya agiye kuduteza ikigeragezo cyo gusenga oya mwabipfutse nabi maraya agiye kuduteza icyegeranyo mana dufashe cyane turasoma rero ibyahishuwe uyu musomyi nabanze yitonde cyane witonde magambo tugiye kwiga mu gitabo cyera tuhasanga abagore babiri abagore bangahe ese abo bagore babiri ninde nanjye abo bagore babiri bwoko bw'imana tujya gusanga aha hantu ni umugore umwe ni umugore agira kabiri nk'uko dusoma amajambo akomeye y'imana atwereka umugore tugiye kubanza kwiga umusomyi yihuta cyane wamusomyi rahaye bibiliya nyerana aturebe kumusanga neza mu gitabo cy'ibyacu hano cumi na kabiri kugeza kabiri umugore mwiza kabiri umurongo wa mbere kugeza umurongo wa mbere umugore n'igisato hanyuma haboneka mu ijuru ikimenyetso cy'agatangaza umugore yikwije izuba umugore yambaye izuba ukwezi nako kwari munsi y'ibirenge byiwe ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe ku mutwe wiwe naho yari afise urugori rw'inyenyeri icumi na zibiri umugore ni ishengero bwoko bw'imana umugore ni ishengero kabiri mhm. yari akuriwe kandi aboroga kuko yari arababazwa n'ibise uwo mugore ngo yari akuriwe n'imbanyi akuriwe n'ibise haraheza haboneka mu ijuru ikindi kimenyetso haboneka ikindi kimenyetso igisato cy'amahero nakubwiye umurongo wa umukobwa w'isiyoni mwiza ya e umukobwa eh, w'isiyoni mwiza yamikaye umukobwa w'isiyoni mwiza yamikaye zomurandura abungere eh, bazomuzira eh, bari n'imikuku yabo musomera kabiri gusa umurongo umwe uri kunjyana kure kandi shize amajambo yanje mu kanwa kawe ngutwikirije igitutu cy'ukuboko kwanje ngutwikirije igitutu cy'ukuboko kwanjye kugira ngo ngaranzure ijuru risha nshyireho amatanguriro y'isi sha mbarira abisiyoni nimura abantu banje urakoze cyane ngira cyishe muri wowe mugore shengero y'ukuri nimwadufashikira tuye bafuhira ifuhe ryo kubw'imana kuko mhm. nabahaye umugabo umwe niwe kirisito e, niwe kirisito ngo abamushingire mhm. mumeze nk'inkumi ubu wumva washima umugore wa kabiri ibyari igihe cya cumi na karindwi ku murongo wa gatatu ugeze gataha eh, igice cya cumi na karindwi igice cya cumi na karindwi nabwiye uyu mugabo mumarayika araheza iyi ni bibiliya nyeranda ekereziya katolika mhm. uwo mumarayika araheza antwara mu bugaragwa mu byiyumviro mhm. mbona umugore yicaye ku gikoko gisa n'agahama igikoko gisa n'agahama cyuzuye amazina acyoza imana kandi cyari gifise imitwe indwi mhm. n'amahembe icumi yego mirongo kane uwo mugore yari yambaye inyambara abami n'inzahabu uwo mugore yari yambaye impuzu z'inyambara abami n'inzahabu yari yisakaje inzahabu yari yisakaje nawe nyine inzahabu utubuyenge tw'igiciro n'utubuyenge tw'igiciro n'intabonwa ego n'intabonwa yari afise eh, mu minwe yiwe igikombe cy'inzahabu afite mu minwe yiwe uwo mugore wundi ngo afite igikombe cy'inzahabu cyuzuyemo amashano atera ishyishyi y'ubuhumbu bwiwe banza uhagarare icyo gikombe nguri kurakibona inyuma ubona ari inzahabu uwo mugore agira kabiri yambaye nabi ngo wewe uwa mbere yari afite urugori rw'inyenyeri ku mutwe ku mutwe rwari urugori rw'inyenyeri hasi ngo yarazungurutswe n'akabuyenge keza cyane ariko atwite afashe igikombe mu kiganza cyiwe ariko muri icyo gikombe inyuma muri ku kiraba ni izahabu nziza cyane mu yandi magambo ngo ariko ibiri muri icyo gikombe ngo ni imyanda ni imicafu ni umunuko ni ishyano biri indani mu ki muri cya gikombe ehe gato ku ruhande rwiwe hari handitse ko izina ry'akabanga ngo ku ruhande rwiwe ngo hari handitse izina ry'akabanga ngo baburoni nkuru baburoni ikomeye nyina w'abamaraya niwe nyina w'indaya zose n'abakobwa biwe akaba na nyina w'amashano y'isi nyina w'ibizira byose mu yandi magambo subira muri aya magambo gatoya ngo uwo mukobwa arimo igikombe mu gikombe ibizira y'uburyo bwose kandi n'abakobwa biwe ngo banywera kuri icyo gikombe tugende gatoya mu buhanuzi butwereka neza yuko wa mugore yari agomba kubyara umugore mwiza turaza kumva ibintu yabyaye ibyo bintu byiza we yarebweho amagambo akomeye cyane ngo muri wowe niho ngiye kuzanyura kugira ngo nigishe itorero ryanjye abantu banjye ubundi nawe ni umugore ngo w'ikigenda shyamba ni umugore uko yambaye ariko mu gikombe cyiwe kiraba ni cyiza cyane ese kubera iki indani muri icyo gikombe hari ishano iryo shano ni ishengero umugore twumvise ko ari ishengero ku isi hari amashengero abiri gusa hari ishengero ry'imana n'ishengero rya satani imana iturinde cyane baza wiyumvire tese mama ndi mu ishengero ry'imana cyangwa ni mu ishengero rya satani umiriza ibikombe ibisira biri muri icyo gikombe ngo harimo ijambo rya mbere iyo uri kuraba iryo shengero abari muri ryo inyuma cyane ku gikombe wararyogeje ubona ko risa neza ni izahabu ariko imyanda iri indani ngo ni inyigisho z'ibinyoma zaseseye muri iryo shengero bashyira muri icyo gikombe maze abakobwa be banywaho inyigisho ya mbere irimo ngo ni ukweza umunsi wa mbere dimanshi uwo munsi kubaza dimanshi ntaho imana yigeze iweza ndafise agasheke kanjye yari yagendana karimo ibihumbi ijana ni poshe kuko ushobora kugira ahantu hagira ikibazo ubwo rero ndashobora kugira ahantu mu ngaburira cyangwa mukandaza inzara ubwo nshya agenda hariya kuri banki nkatora udufaranga nkareba icyo kaba kari mu mufuko ako gasheke ukanyerekaho ku munsi wa mbere dimanshi yesu n'intumwa n'imana babashyize kopi ati ni mu ruhuko uyu munsi ndakaguha ishengero niri ngiri naba ntanzeho icyabona ndi ku ruhimbi abatagatifu bapfuye maze ukavuga ngo sakoshi mweranda n'udusabire ishengero ibyo bizira uwo mumaraya afise muri icyo gikombe harimo kuvuga ngo ni ugutanga amafaranga kugira ngo basabire abantu bapfuye ukaba umutanga amafaranga ngo umuntu wawe ntazo kwigenga bamukubita inkoni nkeya abantu bakarya amafaranga ibinzira byo gutuka imana b'abakobwa biwe bamaze kunywako kuri icyo gikombe ni aya magambo avuga ngo noheri noheri ubuhanuzi butubwira neza yuko ku itariki mirongo ibiri na zitanu abapagani b'abaroma z'ukwezi kwa cumi na kabiri basenga ikigirwamana cyitwa mitra maze ngo icyo kigirwamana bakagikora benshi bamaze kuvuga bati reka twifatanye n'ishengero gito ishengero rimaze gutakaza akaranga icyo cy'igigwamana baravuga bati ko tuvuze neza rero yuko ku munsi wa mbere dimanche twasenga iki kigwamana cyitwa zuba nta kundi reka tugengeteranye iyo mitra nayo twahora dusenga tuvuga ko ariho umwana umwana w'imana yavukiye ko ariho yesu yavukiye abantu benshi barabikurikira bakurikirana amasakaramento bica byumvikana neza yuko iyo batangiye gusomera amasakaramento abantu bapfuye byerekana neza yuko ba bakobwa ba maraya baba batanguye kumufasha kumanura ingutiya yesu yavuze ati nimushakashake ukuri nimwimbe kuko nimumara gushakashaka ukuri mukagushyiramo imbaraga muzakuronka nta kabuza uwo mugore maraya ngo afite igikombe kandi ngo yicaye ku bizira byose ese kubera iki maraya yicaye ku bizira bararya ingurube twabonye ko ingurube igomba kuribwa bararya ibibaha inzoga twabonye ko tugomba kuribwa ni ukuvuga ko yaramanutse yicara ku bizira byose byo ku isi haba cyiwe agiha abakobwa be bakinyweraho ero ntabwo tugomba guhisha abantu kubabwiriza ukuri ndababwira nubwo wahagarara hajya ukantumurwa karashi ntabwo nahemuka kubwiza abantu ukuri maraya rero ikizakwereka abakobwa ba maraya atari benshi iyo hageze kuri uwo munsi wa mbere w'iminsi irindwi abantu baramukurikira bakaza kunywera kuri cya gikombe bakagenza gute bakanywera kuri icyo gikombe cyuzuye ibizira maze ngo yicaye ku birenge byiwe ngo hari ikidengeri cy'amaraso ayo maraso ni bamaze kwicwa hari n'abandi bwoko bw'imana bagiye kwicwa babaziza kugenza gute gusenga ibyemezo bya maraya witonde cyane aho turi kumwe bakiriye gucya amagambo akomeye cyane dusanga mu byashyiriweho yohana cumi na gatatu ku murongo w'icyenda ibyashyiriwe yohana cumi na gatatu ku murongo w'icyenda ku murongo w'icyenda haranditse ngo ubufise amatwi niyumve ubu umuntu afise amatwi aya yakore ko nageze gute niyumve ego mhm. umurongo w'icumi ego uwagenewe imbuto azotwagwa mu mbuto uwagenewe kwicwa n'inkota yicwe n'inkota icyo nicyo gihe hazokwiserura ukugumya umutima n'ukwemera kw'aberanda murakoze cyane tubanza tugende muri aya magambo usomye ezekiyeli makumyabiri ku murongo wa cumi na kabiri ngo kamaze kandi mbahara abasabato yanjye ngewe uwiteka ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo uko ukamanuka uwiteka yarabwiye abisirayeli mu gitabo cyo kuvayo hari kera cyane mu kuvayo igice cya mirongo itatu na makumyabiri cumi na gatatu imana irongera kuvuga ngo kandi ubwire abisirayeli uti nimukabure kuziririza amasabato yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose kugira ngo mumenye yuko ndi uwiteka ndabeza kubayo mirongo itatu na rimwe ku murongo wa cumi na gatatu imana ivuga ko isabato ari ikimenyetso cy'ubutegetsi ni ikimenyetso cy'ubutegetsi imana idufashe cyane ibi rero hari ikibazo kivuga ngo ibi bikurikira biboneka muri gatikisimu gatikisimu ya kiliziya gatolika agiye gusema y'abagatolika ikibazo wemeza ute ko kiliziya ifite ubushobozi bwo gutegeka iminsi mikuru yera uyu muntu muri kisimu muri kisimu yabo yarabajije ngo ute ko kiliziya ifite ububasha bwo gutegeka iminsi mikuru ni iyehe wewe wabimenya gute ko kiliziya ekeresiya mugore baraye mwamenya gute ko ifise ububasha bwo gutegeka iminsi mikuru niyera ubiza muri katikisimu umuntu yamusubije kubera ko bahinduye isabato umunsi wa mbere w'icumweri w'icumweri w'icumweru abaporoso barabyemera muri katikisimu ndi gusoma bagize ngo ni kubera iki wowe ukemeza gute ko tubyemera gute kuki se guhindura iminsi ngo nuko yahinduye isabato umunsi w'imana maze abaporoti ngo baragenza gute barakoma amashyi barabyemera tugende bagaragaza kuyivuguruza igihe bagaragaza kuyivuguruza igihe bubahiriza uwa mbere bakareka iyindi minsi yategetswe n'iyo kereziya nyine babyemeza kubera iki bemera kuruhuka dimashi bazi igihe yabereye ko yashinzwe n'umuntu ariko bakareka kwinywera inzoga reka bari kumwe n'abakobwa biwe ibintu uri gukora se si iby'umwana wawe ugomba nawe kugucakora turi kumwe iyo uri umurotsi uzogera igihe mu bana bawe basigira iki uburotsi sibyo iyo ukunda gutukana umwana wabyaye hari abamubagenje gute batukana ikibazo hari ubundi buryo bwerekana ko kiliziya ifite ububasha bwo gushyira ko iminsi mikuru y'idini icyo ni ikibazo igisubizo iyo itayigira ubwo itagira ubwo bubasha ntibaba niba yarashyizeho kubahiriza umunsi wa mbere w'icyumweru ifite ububasha kuko ngo iyo itawugira ntabwo yari gushyiraho umunsi wa mbere w'icyumweru iyo usimbuje umunsi w'isabato igahindura kutaboneka mu byanditswe byera agatabo rero ka katikisimu ku rupapuro rwa mirongo itanu n'umunani aho uzakabona aya magambo uzayasangaho imana idufashe cyane mwitonde twige reka murashake muyemere ejo hari umuntu yasukirisu tumusanga mu bakuru ba ekereziya ndayasubiyemo ngo yezu kirisu ari mu bakuru bande eh, niwe afise imbaraga nibo bafise imbaraga we byarase turi kumwe niba bari mu kibanza cya yezu kirisu we ngo ntaboneka ibyaha rero tugomba kubibwira padiri tukabibwira mwarimu kuko yesu kirisito ntakiboneka imbaraga wowe nta mbaraga gifite ntacyo kimaze kukimwemera ati mwashe aya magambo yo ntimujye abakobwa bo muri baburoni mu byinshi bya cumi n'umunani ku murongo wa kane hari amagambo avuga ngo bwoko bwanjye nimuyisohokemo bamusomye cumi n'umunani ku murongo wa kane ubu ngira nturuture gusa ibyanditswe cumi n'umunani ku murongo wa kane uriya wa bibiliya bakobwa ubutumwa bwa marayika wa mbere ubwa marayika wa kabiri ibyanditswe yohana cumi na kane manuka soke muve muri icyo gisagara musohoke muve uri cumi n'umunani ku murongo wa kangahe nimusohoke icyo gisagara mukivemo gihugu cyanjye mwoye gusangira nacyo ibicumuro byacyo no gusangirira ku mahano cyagenewe urakoze uba afite bibiriya ntarusubira muri iryo somo mwumva amagambo marayika ariko utarayasoma banza urusomere ubutumwa bwa marayika wa gatatu ibyashuwe hano cumi na kane bwa eh, marayika wa gatatu ku murongo eh, turahera ku murongo w'icyenda ko eh, eh. avuga n'ijwi rirenga ati nimuhaga eh, umuntu asenga cya gikoko n'igishushanyo cyaco cya gikoko nihagira umuntu yiyegereza neza cya gikoko satani n'igishushanyo cyaco umunsi wa mbere dimanshi akemera gushyirwa ko ikimenyetso mu ruhanga cyangwa mu kiganza akemera agashyirwa ko ikimenyetso mu ruhanga kiganza uwo nawe azonywa kuri vino nabwo nyine bazonywa kuri vino niyo burake bw'imana ni uburake bw'uwiteka yiteguye idafunguye yiteguye mugakaraba itagereje gute idafunguye ego haguruka disi wowe ntabwo urarwara umugongo uracyari muto haguruka tugende numva ijwi rindi rivuga rivuye mu ijuru eh, irindi jwi riva mu ijuru rivuga riti rivuga riti yego bantu banje ntimuviwe bantu banje mw'abakobwa mwacumbitse kaba mugore nimuyisohokemo kugira ngo mwoye gufatanya n'ibyaha byiwe ndavuga ngo ekereziya turi kumwe ngo ni ukuvuga ubutware bwose bwo kwa yesu yarabunyatuyeyo ibushira mu barongotse bamwe baraborekwa abandi barasambana muri garatiya hari amagambo nasomye avuga ngo n'abambanywe na kirisito ariko ndiho nyamara si jewe nkiriho pawulo yavuze ngo ni kirisito uri muri ngewe ese kirisito yaba mu mutima w'umuntu aboregwa ese kirisito yaba mu mutima w'umuntu w'ishyari mana we uzatubabarire ntuzaturenganye ngo ntitwabwirije abantu barabwirijwe barabonye umwanya uhagije ariko ngo hari amagambo akomeye cyane kuri uwo mugore witonde cyane kugira ducanire nyine ikibyimba kinye umuhoro ikibyimba kigenze gute waje ngo niyiranga ubutegetsi bwa ekereziya y'iroma nk'uko nayo nyine ibyivugira yiyemerera ko yahinduye umunsi wo gusenga iwuvana ku wa karindwi iwushyira ku wa mbere mu kinyarwanda aho bita ku cyumweru nawe ho mu kirundi muhita bavuze mwibera ngo ni kuwa Mungu ese kuwa mwunga ni ikirundi ni ikirundi ni iki ivuga ko icyo gikorwa ari ikimenyetso cy'ubutegetsi bwayo nicyo kimenyetso iyi yo muri bibiri barayikuyeho barayifuta usomye muri daniyeli karindwi makumyabiri na karindwi daniyeli yeretswe ko uhagarariye ubutegetsi bw'inyamaswa azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko daniyeli karindwi ku murongo wa makumyabiri na gatanu azigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko maze amategeko cumi irya kane bararijyanevura barikuramo ny'isabato irya kabiri bararifinya baritera ubara ati rero tugerageze duhindure twuzuze ayandi abantu nibacura amasanamu ubwoko bw'imana cumi na gatatu ku murongo cumi na gatatu kugeza cumi na karindwi iyo nyamaswa mwitera bose abakomeye abatuzi n'abakene n'abo mudendezo n'ab'imbata kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugira icyo agura cyangwa agurisha adafite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa ikimenyetso cy'inyamaswa babwiza ukuri kigira kiboneke kandi nta kindi kigeragezo kizabaho ngo ni ukugenza gute no ugusenga ubu tugeze ku muguno muri kuhabona aho ubona n'ahatondera ntafashe itegereze murahabona ubu ni ahanyene tujye ubuhanuzi bugeze aha ejo uratambitse byenyera byigume baburoni wabo wa maraya n'ibizira byose tugeze mu mayira abiri kandi bwenda guca umutwezi uratambitse kenyera zigume hirya y'ejo nimuze mutakama muvuge ngo kuki mutatubwirije nabwiye amagambo akomeye cyane ngo icyaba cya mbere ubwo kizaba kimaze guhutira nababwigisha ko igihe cyabo cya mbere ari iki inzuzi zizacika iki inzuzi ngo zimara gucika amaraso kuko abantu ngo izuba rizaba ryarababuye bakagwara ibisabe ngo bazavuga amagambo akomeye cyane aba bantu bari kwanga kumva ubutumwa ngo bazoza gusenga amazi abakirisita aya magambo akunda kuntera agahinda ngo nibaza gusenga amazi abazaba batemeye inyigisho z'ibinyoma za maraya rya shengero ryigisha inyigisho z'ibinyoma ngo bazogenda bababwire bati nyabuna nimuduhe amazi twamenetse ibisebe dore izuba riri kudutwika twabuze amahoro ngo maze bavuge bati nimuduhe amazi